Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir pra onde quer que você vá, que você me carregue queira Pra onde eu só vejo você, você veja bem só Qualquer outro lugar como outro lugar qualquer é. Qualquer outro lugar ou só outro lugar ou sul Onda já só meu corpo nu junto ao seu corpo nu Vamos fugir pra outro lugar, baby Vamos fugir pra onda junta vagar Onde a gente escarrega Vamos fugir deste lugar, baby Vamos fugir é, Tô cansado de esperar que você me carregue depois diga que irá Pra onde só vejo você, você veja-me só Qualquer outro lugar como outro lugar qualquer Qualquer outro lugar ou sol, outro lugar ou sul Ondas já só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu devagar Toda a gente é Todo dia da manhã Flores que a gente regue Uma, uma banda de maçã Outra banda de regue Tô cansado de esperar Que você me querer Todo dia da manhã Flores que a gente regue Una banda de otra banda de reggae Todo día de mañana, ya te reggae Una banda de basa, otra banda de reggae Reggae, reggae, reggae